Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan Kita kembali semua dalam Saf React Hari ini kita akan sambung React Agent Ali Season 3 Episod yang ke-9 Tak puang masa? Jom! Ini adalah kedudukan mata terkini Ha! Oh, yalah Tim Alicia menang Menunjukkan prestasi yang baik dan separuh lagi Sebab Ali ni lambat belajar Sebab tu susah Kalau masih ada yang belum faham Mata hanya akan diberikan apabila kamu menjalankan peranan teras baru. Oh, Rizka dapat 5% je. Pada kebolehan teras asal masa. Sebab dia ni kan tak dapat hack pun benda tu. Akan menentukan si- kau sekarang. Kalau kau ikut strategi tadi, mesti tak salah kan? Ini suka salah kau orang eh. Tahu tu. Lo harusnya jalanin tugas combat, bukannya gangguin orang lain. Alah, kata orang yang 5%. Oh. Sabar Mika, Rizka. Apa kata fikir <laughs> macam mana cara nak bekerjasama? sama? Apa yang egois ya? Kau tu Rizka tak nak belajar pun dah hack Dia kena nak salahkan lagi eh Ya mak dia yang menenangkan eh nah. So itulah yang berbezanya kan Sebab Ali dah kan- tahu pasal mak dia semua kan Aku minta maaf Yes Bagus Aku Macam tu Ali macam tu hmm. Sebab apa yang jadi kat pusat sains Dengan tapi bukan 100% lagi. salah dia pun tim dia kena faham dia Dia pun kena faham tim team dia Apa ah, bolehlah semua nak kena tuju kat dia je kan <clears throat> lah korang tukar role macam bagus je kan Kecuali Iman hmm. Iman okey lah Jangan kasih kesempatan untuk dia berfikir Nak lari Kepong dia So kita ada combat yang close range Mika kita ada medium range Apa Iman lepas tu kita ada Apa long range apa Rizka. Jadi kita hanya perlu serang pada masa yang tepat. Let's go Ali. Sekarang. Aku suka dulu skill deflection ni. So bukan semata-mata nak serang tu. Dia dah distract je. Oh pecah. Ah. Oh. Aku ingatkan dah distract Oh fail juga eh Okay ya, Cuba lagi eh, Maaf Ali Hmm Pertahanan awak agak bagus Tapi bila nampak awak tukar gadget Dah boleh tahu awak nak buat apa Comot nak bagi tahu sesuatu Comot Bagi tahu Comot Pergi bawah eh, Comot ha, Mak dia pun banyak kali gagal juga kan Bukannya sekali buat terus jadi ha? ha. Eh, Kak Kak okey tak? Tapi Ali serabut masa tu Hmm. Ah, banyak dalam kepala otak dia pasal Rizwan Ali kena fokus Jangan fikir pasal AJ Rizwan Hmm kan Tapi Uncle tak terkejut ke? Kita semua ingat dia dah Ya yeah. ha. Tapi sebenarnya dia Ya. Macam tak percaya je. Bos eh, jadi in, kan? in the shadow. Kalau mama ni Diorang ya Memang tak tahu langsung kan Semua dah berpecah mama kan eh? kau pun Yang belah sana je masa yang dia susah Kalau mama boleh Uncle percaya kau ya. boleh Kau Ali boleh Ali Sama macam mama Cuma nah, Anak kau Kau tak ignore lah Kau sekarang dah combat <laughs> Bukan Ali patut jadi Macam Ali True. Be yourself. Tapi saya macam ada idea lain. Oh. So dia akan hybrid dia lah kan Sebab tajuk episod kali ni kan Ya, Aku memang ada bagi idea dah daripada hari tu kan eh? Datuk, Datuk Aku memang nak Dua-dua gadget tu hybrid eh Tepat sekali Bayangkan kalau kita boleh menghubungkan ke semua bandar-bandar yang bekerjasama dengan kita. Oh. Siapa yang tak nak? Tapi bagaimana kalau ada yang di luar cuba mengambil kesempatan? Permintaan Datuk sebelum Apa ini. Apa dia nak buat banyak main, buat banyak main frame ke? Mustahil mata akan dapat mengekalkan keselamatan cyberaya. Tak ada beza dengan Osman. Jangan samakan saya dengan Osman. Oh. Saya yang bersusah payah nak membetulkan bandar ni sekarang. Kalau bukan sebab bekas ejen kamu yang Oh, still mention eh? Ya? Pasal Rizwan Boleh tahan lah Famous Rizwan yang sampai hmm, atasan Saya tak berniat nak tak Ooh. Saya ada urusan lain This Tiga. Ya? is Tolong bawa utama Hard Baik sahaja kamu berjaya Apa melawan ketiga-tiga capture point. Oh, capture lagi. Ataupun okay. mempunyai capture point terbanyak apabila masa ah, majority capture, capture point lah. Yakin, kamu juga boleh menang sekiranya menjatuhkan kesemua ahli pasukan. Ataupun, oh, okay, pengsankan semua. Okey, kita jalan 3-1. 3-1. Okey, so uh, apa? Iman pergi scout lah. Mika, diorang berpecah. Lawan dua poin serentak. Okey, macam kita discuss. Oh, so, diorang dua-dua. Aku agak kita akan bertemu dengan diorang kat poin tengah. Di sini. Kalau kau pergi ambil poin diorang dulu, baru datang oh. sini. Ada peluang untuk habiskan terus. Yalah tu, diorang lengahkan kan. Tapi awak semua boleh bertahan ke? Ali, tengok yang baru tu. Wah, elektromagnetik punya shield. Tapi sayalah ni. Kan. Dia manipulate kan dia punya armor kan dengan gasing tu. Wah. Clean way dia punya armor. Ha, okay. Combat dia dah jatuh. Yup. pandanglah. ha. Oh nice weh Ali cover Rizka Okay ni pun out juga Sam Gila lah Apa Alisha punya bow kan eh? Boleh jadi tongkat Oh dia buff kan Oh Ali jangan Tahu aku tak akan tertipu lagi kali ini. Bertahan! Jangan biar dia orang pecahkan formasi! Wah, dia orang betul-betul ya. Follow formasi ya. Eh. Ah, kacau. Oh, dia orang capture point lain. Tak boleh biar diorang akan menang dengan dua capture point. Ya, tapi masa... Iman, kau pergi dengan Rizka. Ah, enggak perlu. Kalian ke sana dapatin yang satu Alamak, lagi. Alamak, Rizka ya, pula. Ini Syakin kot. Tadi selamat korang pergi berdua. Aduh. Bebaslah. Sini, cepat. Okey, okay, pergi, pergi. Bagus, bagus. Nasibik Rizka tak ni. Pentingkan diri. Tadi orang kena lengahkan je pun. Tak payah capture pun. Tapi yang bestnya diorang dah makin bekerjasama which is good. Eh, kalau kalah pun tak apa. Tapi aku nak ada orang menang. Awak tarik perhatian dia. Saya selinap dari tepi. Okey. Oh, nice. Oh, yelah. Dia ada gadget ni lah. Evisio. Evisio. Aku cuba satu lagi. Camouflage. Pelik eh tengok. <laughs> Iman jadi ini. Invisio. <laughs> aku tahu boleh ah. Oh, oh, tinggal dia seorang je. Ah, tu je dia punya weapon. Disablekan weapon dia orang. Alamak, ada keluar dari point. Aduh. Macam mana ni? Okey. Smoke bomb. Dia masih lagi jaga. Woo! Gila kau dua lawan satu. Dua-dua yang power pula tu. The real top 3. Kena serang pada masa yang tepat. Ya, tunggu opening. Tunggu opening. Sekarang. Sekarang. Wah, oh masa tamat tak sempat nak tengok skill dia. Tapi dia kalah kan Tapi dia dapat defense satu point lah Macam aku cakap Aku puas hati Kerjasama okey Jaya secara berkumpulan Peserta dengan markah tertinggi secara keseluruhan Yang akan terpilih Siapa? Untuk mara kepusingan Akhir Alicia Sam Dan Ali Oh nice So yang lain tu semua tersingkir lah Alright. Oh, Kai yang tersingkir. Sekarang hanya tinggal empat. Ya, Kai, Mika terkeluar semua. Secara rasminya, lulus dari akademi dan akan naik ke pangkat seterusnya. Oh! Tanya. Pangkat seterusnya? Ni, masih tengah fikir pasal Isyam. Ya. Saya tak dapat jumpa jalan penyelesaian. Macam aku cakap, kita ada protokol untuk situasi begini. Tapi ha? itu untuk pilihan terakhir. Protokol bunuh Isyam ke? Saya berayakan. Yelah aku cakap cik lah tak ada pemimpin. Aku boleh bagi cadangan yang lagi bagus. Ya sebab Isyam terburu-buru kan? Dengan dia punya teknologi Tuan antarabangsa. Zin, Jin, kalaulah kamu masih ada. Jin probably tak lah kot. Zin okey. Kenapa dengan Isyam? Ah! ada jumpa dengan Jenny. Aduh, patutlah dia suruh terburu-buru supaya ada opening. Sampai timbalan Datuk Bandar pun bekerja untuk dia. Bekerja untuk dia atau dia yang bekerja untuk Hisham? Oh, ha? mungkin. Maksud Hisham tu... Ah! Adakah Hisham siru? Tak! Okay, okay, okay, okay, okay, okay. Stop, stop. Ah, betul juga. Rizwan ni memang genius tu. Kepala otak geliga betul lah dia. Cepat betul dia deduce. Lepas tu orang tak boleh baca dia sampai aku pun tak boleh baca. Oh my god betul juga. Maybe Hisham tu zero. Maybe, maybe. Okay aku tak nak cakap banyak. So itulah dia episod kali ni. Dia dia yang best ya. Part yang bila masuk ke main story dengan uh, apa uh, Rizwan dengan Dos ni kan. Memang syok lah. Tapi yang part dekat arena pun sonok juga. Uh, Ali Laya, Ali, Alisha, Kim sebenarnya dijangka lah. Sam, Sam tak dijangka pun. Tapi bagus lah juga. Kira-kira kan Rizka kan. Ha, itulah dia. Untuk episod kali ni. Kalau korang suka dengan reaction aku. Macam biasa korang dah tahu dah. Like. Jangan lupa untuk subscribe juga. Aku hype. Kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.